Modulating phase. Power surge. Activating combat mode. Je sais ce froid, on va aller en creuser. En recevant la pensée mécanique de l'en souffrance. Quelques églises, quelle lueur de sourire pour pas tant de choses quand une seule s'y prononce. Je sens je crie, mais reste silence. Comme un lac gelé, cristallisation comme décadence. Hibernation comme échappatoire de mon Vive la cire qui me colle à la vie, que je serai sans qu'elle me quitte. comme un lac gelé, cristallisation comme décadence, hibernation comme échappatoire de non-sens. Vive la cire qui me colle à la vie, que je serai sans qu'elle me quitte. Si loin de la rive je m'éloigne, loin de soucis, sourire en sursis, loin de pourrir, soupir en abîme. was found to be, oh, I wish it would stop. Oh my God. Like this now? So because you wish it would stop, it starts to disturb you even more. Okay? And then what <laughs> happened? And then what happened now is, oh my God, you know, like I was really listening to Muji and then this guy, and I said, well, And uh, we disturb ourselves like that when you recognize that all of this is arising